What's up guys? This is Andrew from Tom Goods Media and on today's episode, gagawa tayo ng tortang talong. Yung tortang talong na gagawin natin for today is yung tipong sa malayo pa lang, anak ng torta! Sino gumawa ng tortang talong na yan? Um, excuse me, uh, gusto ko lang magtalong kung sino gumawa ng napakagandang tortang talong na nasa gilid. Um, ayoko sabihin pero ituturo ko na lang sa inyo kung paano gumawa ng napakagandang tortang talong. If you want to learn more about this recipe, stay tuned to the whole video and make sure to leave a comment down below on how you think this tortang talong turned out. So, let's get started. To get started, kumuha muna kayo ng toothpick or kahit anong matulis para pang tusok sa talong natin. Tinutusok lang ito para hindi siya pumutok mamaya kapag iniihaw. Sa pag-ihaw ng talong, mas mabuti kapag meron kayong uling na pang-ihaw dahil mas masarap ang binibigay na lasa nito. Pero pag wala naman kayong uling, pwede nyo rin gawin ang ginagawa ko. Kumuha lang ako ng patungan para magkasya ang mga talong at iihawin lang natin siya sa taas ng kalan. Gagawin lang natin to hanggang sa maluto ang loob ng talong. Paligtarin lang ang talong hanggang sa makita nyo na naihaw na ang balat nito. Kapag okay na ang lahat, ilipat lang natin to sa isang tray at palamigin bago balatan. Medyo naiwan ko ng masyadong matagal sa apoy, kaya konti lang ang makukuha nating laman. Tanggalin lang natin ang balat at isang tabi muna ang laman nito para mamaya. Hindi kompletong tortang talong kapag wala tong kasamang karne. Para sa ngayong araw, meron ako ditong giniling na pork. Maghihiwa lang tayo ng panggisa at ng patatas para sa ating giniling. Maghiwa lang tayo ng bawang at sibuyas sa maliliit na piraso. Magbalat at maghiwa rin tayo ng isang patatas para idagdag natin sa ating giniling. Pwede na nating simulan ang ating giniling. Mag-init muna tayo ng konting mantika sa isang kawali. Ilagay na natin ang ating bawang at sibuyas at igisa muna ito hanggang sa babango na ang iyong kusina. Magdagdag din tayo ng isang laurel at isama ito sa panggisa. Ilagay na natin ang ating pork at siguraduhin natin durugin ang mga malalaking piraso para pantay-pantay ang luto ng giniling natin. Simulan muna natin lagyan ito ng 2 tablespoons ng toyo at 1 tablespoon ng Worcestershire sauce at haluin ng mabuti. Lagyan din natin ng 1 tablespoon ng tomato paste at tunawin natin ito kasama ng giniling. Para matapos na ating giniling, ilagay na natin ang patatas at maglagay kayo ng 1 cup ng tubig para ito'y maluto. Takpan lang ito ng mga 15 minutes. Pag malambot ng patatas, tikman na natin to para makita kung kailangan pa natin dagdagan ng lasa. Naglagay ako ng konting patis dahil nakulangan ako sa lasa nito. Magbati lang tayo ng apat na itlog at lagyan nito ng konting gatas. Ang gatas ay magbibigay ng lambot sa itlog para hindi siya masyadong tuyo kapag linuto natin siya mamaya. Pagkatapos ito, pwede na natin buuin ang tortang talong natin. Sa pagbuo ng tortang talong, kumuha ko ng giniling, isang bowl na sakto ang lalim, itlog at syempre ang talong. Sa bowl sa gitna, maglagay kayo ng itlog. Tapos kumuha kayo ng konting talong at pisilin nito kasama ng itlog. Maglagay kayo ng konting giniling at pwede na natin to simulan lutuin. Sa pagluto ng tortang talong, ang advice ko ay gumamit ng non-stick na kawali dahil mapapadali ang pagluto natin. Pag-init lang tayo ng konting mantika at pwede na natin ilagay ang torta natin. Kapag nakita natin na medyo luto na ang gilid nito, ito na ang hudyat na pwede na natin siyang baliktarin. Kumuha kayo ng isang plato na halos kasing laki ng kawali Ilagay ang plato sa taas at baliktarin natin na mabilis ang torta. Kailangan mabilis ang galaw natin para hindi masira ang korte nito. Kapag hindi nyo naman kaya gawin nito, pwede nyo din siyang gamitan ng flat na spatula at ilipat ito sa isang plato para hindi delikado. Lutuin lang natin ang kabilang side at takpan ito para maluto hanggang loob. Malalaman nyo kung tapos na ang inyong torta kapag hindi na siya malambot sa gitna. Ibig sabihin nito ay luto na ang itlog at pwede na natin siyang kainin. Bago yun, pinaligtad ko ulit siya dahil naghahanap ako ng mas magandang site para i-present sa inyo. At pinakita ko ulit kung paano baliktarin ng maayos ang torta nyo. Para sa mga Tom Goods dyan, pwede na tayong kumain. Ang bagay na usasawan sa torta nito ay banana ketchup. Sponsored by UFC Banana Ketchup. De joke lang. Hindi ko masyado nagawa ang kapal na gusto ko sa torta dahil medyo malaki pa ang kawali na nagamit ko. Pero sa lasa naman tayo bumabawi dahil, aba, napakasarap nito. Nakuha din natin ang korte nito dahil sakto ang pinaglutuan natin sa dami ng torta natin.